Nou is die tyd. Die wêreld wag vir jou en my. 'n Wêreld honger vir liefde. Ons verwaarlik reg. En hierdie oomblik, 'n vonk ontstaan hier so bloed, 'n vlam wat brand onverhoed, 'n vuur onblusbaar in my. Dis die begin van 'n Jesus revolusie in is een alkeer. Dit is volbrand die liefdesrevolutie. Dit gekomen is met een nieuwe dag. Voor mij, voor jou, voor elkeen. Dus Jezus een elkeen. Die is die waarheid die lewe Het my ontvang soos ek is En al my vuilheid met die liefde bedek Waar ek staan, dat u my hart van klip met die vlees hart vervang Dat u my leer om te volg waar u lei, het my van sonde bevry Hier vul die geest binne my Dis die begin van die Jesus revolutie in my eind nou kind, dit is volbring die liefdesrevolusie. Dit het gekom, 'n splinter nuwe dag vir my, vir jou, vir elkeen. Dis Jesus en elkeen. Ek sal nie vrees nie. Ek gee die gees van liefde krag en beheersing. Ek sal nie val nie. Hy is die lamp vir my voete, die lig op my pad. Ek sal nie val nie. Ek is tot alles in staat deur U en my die Jesus wil die see en my en jou en elkeen. Dis Jesus en elkeen. Dit is volbring die liefdesrevolusie. Dit is is Jesus in elkeen Nou is die tyd Die wereld in dis ek en jy Ons bring vir amal net Jesus En sy liefde tot sy eer